चलो आप ने एकदम ओपी लैंडिंग कर ली और आप उनको मिल रही है गन तो कोई बात नहीं भाई आप उनको खाली अब बंदों को ढूंढ के पेलना है मतलब पेलना है पर इससे पहले आप उनको चाहिए एक शॉर्ट रेंज वाली गन शॉर्ट रेंज वाली गन नहीं होती है साथ में भाई लोग बंदे आप उनको बहुत मारते हैं मतलब क्या बोलो पास आते हैं ना लोड़े लगा देते हैं यार बंदे क्या बोलो को पहले इसे मारने का आप उनको इसे मार के उन भागने की सोचेंगे चलो इसने ग्लू लगा दिया और आप उनके भी सारे लोड़े लगा दिया आप उनके हेल्थ देखो भाई लोग पूरे पूरे मतलब पूरे खत्म हो चुके चलो आप उनको मिल है मेड की बंदी को जान दो यार बंदी को जो माधुर चौधरी है बहुत सी वाले हैकर बचा लो रहे कोई माधुर चुद हैकर आ चुका है अपन के गेम में यार लोड़े लग जाएंगे अपन तो बच मतलब बच ही नहीं पाएगा लोड़ अबे मार दे मार दे अपन ने हैकर को मार दिया भाई लोग इसी बात पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपन ने इस लोबड़े हैकर को मार दिया भाई लोग क्या